好，我们欢迎收看六月二十一号的天天开心啊！你看，这个这是大改版的。你看，老爹露脸，好不好？又有板路牌哦。然后呢，不出牌重出江湖哦。这是我们，这是我们先把这规矩讲好。不出牌，老爹挑战的是什么？挑战的是热牌的不出牌。如果我说我今天挑战的是冷牌不出牌，有没有？那就没有意义了。什么叫冷牌不出牌？ 啊，我罗格来攻哦，这俩二零哦，这二零哦，三十期没开了，我们不要去追它，哎，这没有什么意义啦，对不对？我要找热牌的，当红炸子鸡的， <laughs> 欢迎黑粉继续来喷我，好，OK，来，还有一件很重要的事情，来，丁管五宝，我赖社群，很多阿公阿妈还是不知道怎么扫，好，我告诉你，来，阿公阿妈看好哦，带我带我来哦，来来来来来。 加，有看到乐透老爹无？有无哈？啊，你大家有看到我即期吧，哦，好，就说波波台加有无？有看到哈，好，我甲你讲哦，这波台加有无哈？然后呢，这样子，你看，哦。宾管加，好，这里二七加三，加我看到无？三七三七，我先讲，哦，六高六高差，好来。 加，有觉个更多内容有无？啊，叫一个链接有无？吼，啊，点落去，就跳出来啊。一样无，过来一盖啊，我们再一次哦，吼，这里六月二十一号下面这里就会一个 l i 的一个连接啊啊，我们的天呃，邀请天天开心加入社群有无？点落去，接 l i k 加加入，安尼都 OK 啊，就可以加入了，好不好？好，好，我们这时候回到我们的这个时候的一个。 老爹的板路的中心了，来，昨天开始号码零一一零，赶快给老爹掌声鼓励。安老公，老爹掌声公，老爹的直播线我播啊，对哦，零一一零啊，有无？有没有中两星？哦，好，来再来一六三五三七，好好来，今天要做一个很重要一件事情。 昨天五尾、八尾、顶尾，对不对啊？昨天三五开的，对不对？今天的八尾热度持续下去，哦，今天的八尾还是很多人在追哦，主力很多人在看八尾哦，哦，所以看等下看老爹怎么解说，好不好？刚刚嘎脆鸡啊，呢 <laughs> 好那我们第一个看这个佳佳一七二七，好，我们来看一下一七二七。 啊，我也喜欢一七二七啊，嘿来一七二七，带个莫帕西来一七一七加油吧，开格，我告诉你，昨天呢发生什么事情？没有照板路走，来你看什么叫没有照板路走？零一一零那那边讲啊，好，那来看这个一六有没有？上次四期，这是五期，正负加一，正负加一，好不？好，个跨加，好三十七期。 看三十七直有无吧？崩八背景起码七级亏啊，正负加一，无所以今仔三六正负加一毛有无啊，那卖讲这那情况正负加一的故事哦，今天正负加一的其这个机会很高，好机机会会很高，哦。好来，我们这这时候来来讲这个东西，来。 一七二七，这时候回来，对，要这时候回来讲一七二七啊，一七，一七里头叠加一七，好不好？好，过来啊，这里有二七，正负加一，不是一期，就是三期会中，所以今天一七漂不漂亮？今天的一七很漂亮，然后今天的一七很漂亮，好，二七呢？来，二七呢？ 看这里，好，来二七九七四七跟我没关系，对不对？不对，上面一个五七，正负加一，所以二七今天也不敢去动它，好，今天也不敢去动它。一七二七很漂亮，来，顺便老爹来直接播一下一七二七，一七的旁边一八也很漂亮。怎么说？你看，本来十七十七没开，昨天一八为什么那么疯？ 因为昨天是十期，今天第十一期，所以当年好，那那报白是一定很多一八跌跌飘飘飘，一定很多一八，一定很多一八，好，好来下一个，我们看这个贱狗，你看一八就来了，很杠很很杠很帅，一八马上就出来了，好不好？哦，一八，好，这个老爹不敢把它取消掉，一八二零来二零加，三十几波亏啊。 其实老爹直接讲哦，录影哦，很出息哦，好，一零二零三零三星绝对封牌，不封牌砍头，不封牌砍头，哈 <laughs> 哈，哦一零二零三零绝对封牌，今天的好一零二零，那二零老爹要不要写，老爹很想把它写上不出牌，但是呢，这不能彰显我的实力，我就不想写了，哦，这不能彰显我的实力，我就不想写了，好看这个豆豆先生。 零七一七，大家看零七，零七十八五六四看起来不会出。老弟刚刚讲哦，零一一出有没有？好，今天一定会出一个零字头。你看，零一出来，零五有出；零一出来，零六有出；零一出来，零五有出；零一出来，零三零四有出，有没有？好，就是没有出过零七，所以今天我觉得零七不会出啦。来，我把零七写起来。 我觉得零七不会出，把零七写起来不出牌。零七，哦，零七不会出，好，来，我们先放旁边。好，再来下一个。我最喜欢看这只剑雄，零八零九，这只维尼熊好可爱。零八零九来，零八你看啊，咋几无开啊？十六期没开，三期没开，我们再来看一下，二十期没开。 都完全没有在这个结构当中，我们是不是应该把零八给砍掉？对，零七不开，零八怎么会开呢？零八不会开啦，零八没开啦。好，零八，零八不会开。好，我把它写起来，零八不会开啊。好，再来下一个，一七二九。哦，这个李小龙，我帅啊！一七。 你看，这个一期哦，近期是当红炸子鸡啦。好，好来一期，一二两期没开，一不是正三就是加二，就是第二期开，所以一期今天有机会，所以今天一期有机会。好，这个不可以乱来，这个不乱来，等会被骂。好，二九，来二九，你看啊，一期没开，哎，叫一个呢。 叫一件呢，爱挑战一不？二九爱挑战冇买啦！我给我冇，刚刚跟到你讲，要掉不掉的，吼，有点恐怖呢，哦，有点恐怖呢。来，我们看这个进程，一九三三，来一九一九有在板路的，有在板路路上走，有在板路的路上走。三三呢？老弟刚刚讲了，一一二二三三一定会开，一定啊，一定会封牌。 我们来看三三，三三七起一起二三起，有可能在第八集开吗？有没有可能啊？不会开啦，一二三三签都是给给开啦，卖啦，但是一定会啦。我来三三，哦，老爹要三三起来，老爹啊，三三弄起来啊，老爹顺便把兔兔弄起来了。当初把我甩掉的叫兔兔。 对，我要把兔兔给干掉。带点 Q 摩马西，先 <laughs> 别三三甩我，二二甩我哦。三三二二，我觉得今天的详情啊，三三二二是不会开的。我觉得今天三三二二是不会开的。哎呦，要求你看这个流势马上来了，一六三三。哈哈哈。啊，怎么那么多人报三三呢？但你亏急在变小。好，不管了，来说大要做大来一六一六四期五期，一六会不会开？ 你觉得一六会不会开？会不会连庄？一六有没有连庄记录过？没有呢。我不要把把一六给砍掉。我来听一下呼喊。好了，一六不要砍掉了。一六，好一六，我觉得一六不会看。好了。 零七零八二二三三带一六，好，这个我老爹抓的不出牌，好，这个老爹抓的不出牌，都是从热热门牌里面抓出来的哦，都是从热门牌里面抓出来的哦，好，好，吸干贵秀姐的杂婚金啊！今天老爹把战斧穿出来用战斧这样，我们发财了，大家都要大赚钱，好，还有一件事情，今天的六点六点不见不散，不行了。 今天六点，老爹有重要事情，所以今天呢，六点的直播先跟大家观众呢来请个假一下，好，跟大家请个假一下，好，但是呢，在这里呢，希望大家呢都能大赚钱。那大家喜不喜欢今天老爹的一个改版直播呢？哦，请在留言区里面跟我讲一下。还有一件很重要的事情，就是记得订阅追踪，好不好？然后我们都会发财，订阅发大财。 追踪发大财，好，我们明天见，拜拜。